मध्य प्रदेश सरकार की हालत बेहद खराब है कुल मिलाकर आर्थिक संकट चल रहा है इसको देखते हुए वित्त मंत्री तरुण भनोत ने गैर जरूरी खर्चों को कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है उनका यह कहना है कि उनके ऑफिस में जो भी अतिथि आएंगे उनका खर्च वे खुद वहन करेंगे जी हाँ यह बात तरुण भनोत द्वारा कही गई है उन्होंने इसके लिए प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग को एक पत्र भी लिखा है पत्र में कहा गया है कि उनके कार्यालय में सत्कार पर होने वाले खर्च का वहन सरकारी खर्चे से नहीं किया जाए वह इसे खुद उठाएंगे कुल मिलाकर मंत्री की इस पहल को बेहद सराहा जा रहा है और यह